Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La Cuisine de Sophie. Donc aujourd'hui vous aurez besoin de pépites de chocolat, de levure boulangère, de sucre glace, du beurre, de la farine blanche, euh, d'œufs et de vanille liquide. Donc voilà, vous allez tout simplement commencer par le beurre. Vous aurez besoin de 100 g de beurre que vous allez couper en morceaux. Voilà, tout petit morceau comme ceci, qui est plus facile à manipuler pour mélanger après. Puis le sucre glace. Euh, tous les ingrédients et toutes les quantités que vous aurez besoin sont dans la description ci-dessous. Hein. donc allez juste vous reporter à la description et j'aurai tout noté pour vous. Et voici, donc vous mélangez donc le sucre glace avec le beurre. et faites c'est comme ceci juste mélanger euh, alors moi je préfère mélanger avec les mains hein, c'est toujours je trouve ça plus pratique euh, faites en sorte que tout le beurre euh, s'incorpore dans le sucre glace quoi comme ceci et donc ensuite la farine donc la farine toujours la famille description. Et rajouter la levure chimique. automisé. Euh, comme vous pouvez voir, tous mes ingrédients sont décrits en anglais là sur, euh, sur les paquets. Mais euh, vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'habite en Angleterre. C'est exactement la même chose si vous les achetez en France. Hein. Et donc ensuite, vous rajoutez la vanille liquide. Ensuite, vous mélangez C'est donc la pâte à quoi ressemble. Avant de rajouter donc le lait. Et donc ensuite, ce sont les pépites de chocolat. Moi, ce sont des pépites de chocolat au lait, mais si vous préférez euh, chocolat blanc ou chocolat noir, c'est selon votre goût. Vous pouvez même mélanger, hein, faire euh, moitié chocolat blanc, moitié chocolat noir ou au lait. comme vous préférez. Et donc, vous les mélangez, euh, vous les incorporez bien dedans, qu'elles soient bien étalées partout. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez recouvrir votre récipient d'un papier film et vous allez le mettre au réfrigérateur pour euh, une trentaine de minutes. Donc ensuite, avant, euh, je dirais 15 minutes avant, ou quand c'est fini, ça dépendra du temps que votre four prend à préchauffer, préchauffez votre four à 180 degrés. Puis vous ressortez donc votre pâte et vous allez former vos cookies. Donc, alors moi, euh, voilà, j'ai fait la moitié de mes cookies dans des... Euh, dans un plat à muffins, en fait, comme vous voyez. Ça, voilà, les, je trouve que les cookies, enfin, ils sont un peu plus gros et ils seront plus mous à l'intérieur. Après, vous pouvez les faire comme des cookies euh, tout à fait normaux, plats, si vous préférez. Ils seront un peu plus craquants du coup. Mais ils resteront quand même mous à l'intérieur un peu voici. Donc si je peux vous conseiller aussi, si vous le faites à la main, euh, mouillez-vous les mains un petit peu, qu'elles soient légèrement mouillées pour que la pâte ne colle pas à vos mains. Et ensuite, vous le mettez donc au four 40 minutes à 180 degrés. Après, cuisson à surveiller, ça dépendra aussi de la Puissance de vos fours, faites attention que ça ne cuit pas trop ou pas si c'est pas assez cuit. Et voici donc vos cookies sont cuits. Voilà, donc comme vous voyez, moi le cookie est assez épais comme ceci. Ça fait comme en fait des petits gâteaux cookies, je dirais. Mais qui sont du coup super moelleux à l'intérieur et croustillant autour. Donc tout simplement, vous les démoulez et puis vous les mettez euh, dans un plat, une assiette, une boîte. Moi, euh, si vous pouvez les garder euh, quelques jours. J'en ouvre un juste pour vous montrer à l'intérieur comment c'est. comme vous voyez, ils sont bien mous à l'intérieur. Et voici donc le résultat des autres cookies tout plats. Je fais sur une plaque normale avec du papier euh, cuisson. Et voici, donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à mettre un pouce bleu et laisser un commentaire pour votre avis. À bientôt